हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में खास क्या है क्या सिखाऊंगा आपको आइए आपको बताता हूं देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम बात करने वाले हैं अपडेट क्वेरी के बारे में ये अपडेट क्वेरी कैसे काम करेगी क्या होगा इन सब के बारे में हम करेंगे आज बात तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपडेट क्वेरी को यूज करना तो यहां से चलेंगे क्रिएट पर अब ये एक टेबल आपके सामने दिख रही है ये टेबल वन के नाम से और टेबल वन में देख सकते हैं यहां पर इटावा डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है यहां पे गोरखपुर की बात की गई है फिर दिल्ली है मुंबई है फिर इटावा है फिर इटावा है फिर गोरखपुर है फिर गोरखपुर है हम चाहते हैं हम इटावा हटा करके यहाँ देवरिया कर दें ठीक है तो इसके लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज करके करेंगे कैसे करेंगे आइए समझते हैं सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्वेरी डिजाइन पे चले जाएंगे यहां से टेबल वन आ रही है इसको ऐड करवा लेंगे ऐड करवा लिया यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी ये दोनों चीजें हमें लेनी है क्योंकि हम सिटी को ही करने वाले हैं अपडेट ठीक है यहां पर क्राइटेरिया आ रहा है तो क्राइटेरिया में क्या डालेंगे क्राइटेरिया में हमें डालना है इटावा तो यहां पे लिख दिया इटावा ठीक है ये लिख दिया डबलेटेड कोर्स e के अंदर लिखेंगे ये बात ध्यान देनी है आपको और फिर हमें क्लिक करना है अपडेट पर तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां इटावा आएगा और फिर अपडेट करने पे क्या आना चाहिए तो यहां डबल टेड कोर्स में लिख दीजिए देवरिया तो ये देवरिया लिख दिया हमने अब इसका रिजल्ट क्या आएगा आइए चेक करते हैं यहाँ से रन पे क्लिक करते हैं जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है you are about to update three rows ये काम आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ कैसे करना है आपको ठीक है आप सेम काम जो है यहां से भी कर सकते हैं ठीक है तो यहां से यस कर दीजिए और यस करने के बाद आप देखेंगे तो ये अपडेट हो चुका है ठीक है यहां पे आते हैं टेबल वन पर तो यहां देखेंगे जहां-जहां इटावा लिखा हुआ था वहां-वहां देवरिया आ चुका है आ चुका है ना चलिए हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं यानी कि एक और क्वेरी बनाते हैं तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे आते हैं जैसे ही आएंगे टेबल आएगी टेबल को ले लेते हैं और यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी दोनों को ले लेते हैं ये ले लिया हमने अब यहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है क्राइटेरिया में हमें क्या टाइप करना है क्राइटेरिया में हमें टाइप करना है वो सिटी का नाम जिसको हम चेंज करना चाहते हैं ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर अभी हम चेंज करेंगे दिल्ली को दिल्ली का नाम चेंज करके हम क्या दे देंगे देहरादून दे देंगे ठीक है यानी दिल्ली की जगह हमें रखना है देहरादून तो यहां पे हमें लिख देना है दिल्ली टाइप करेंगे ठीक है क्राइटेरिया है दिल्ली और फिर यहां से हम जाएंगे अपडेट पर अपडेट ऑप्शन हमें नजर आएगा अभी ठीक है तो ये देखिए यहां से आए डिजाइन पर तो यहां पर अपडेट ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा क्लिक कर दीजिए अपडेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर अब आपको देना है देहरादून तो डबलेटेड कोर्स में लिख दीजिए देहरादून देहरादून तो ये लिख दिया देहरादून अब इसको बंद कर दिया डबलेटेड कोर्स को अब देखिए होगा क्या जहां-जहां डेली आया था एक ही जगह आया था मुझे लगता है वहां पर देहरादून ऑटोमेटिकली हो जाएगा देखिए ये कह भी रहा है you are about to update one row ठीक है तो यस कर दीजिए बस हो गया काम ये यस कर देने से आपका काम हो जाता है यहां पे डबल क्लिक करके देख लेते हैं यहां पे देखिए जहां दिल्ली आया था वहां देहरादून हो चुका है हो चुका है कि नहीं तो इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपडेट करेंगे तो अंडू जो कमांड है उसको परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे ये बात याद रखिएगा यानी कि उसको अंडूइंग करना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यहां पर अभी देख सकते हैं यहां पे राम लिखा हुआ है और राम का नाम हम चेंज करना चाहते हैं यहां पे स्टूडेंट का नाम गलती से राम पड़ गया है यहां पर कुछ और नाम देना था ठीक है लाइक कोई भी नाम यहां पर हम ले सकते हैं तो इसके लिए क्वेरी बनानी है तो यहां से चलेंगे क्रिएट पर फिर जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और फिर टेबल वन को ऐड करा लेंगे और जिन जिन फील्ड्स को लेना है ले लेंगे दो ही फील्ड्स हैं हमारे पास तो इसी को लेना है ले लिया हमने यहां पे क्राइटेरिया में क्या देंगे क्राइटेरिया में दे देंगे राम ठीक है क्योंकि राम का ही नाम हमें करना है चेंज तो डबलेटेड कोर्स में राम दे दिया और यहां पर अपडेट पे क्लिक किया जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कहेगा अपडेट टू क्या अपडेट करना चाहते हैं राम के जगह क्या लेके आना चाहते हैं तो यहां पे लिख देता हूं मैं Suraj S U R A J ये नाम हम लेके आना चाहते हैं तो जहां जहां राम आया होगा वैसे एक ही जगह आया है तो वहां पे सूरज हो जाएगा तो यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए ये लिखा हुआ है you are about to update one row तो यहां से यस कर दीजिए और अब आप टेबल पे चले जाइए और अब आप देख सकते हैं राम यहां पर आया था सबसे पहले तो उसकी जगह सूरज हो गया अब यहां पर देखिए महेश तीन बार आया है ये देखिए ये एक दो और आई थिंक कि दो बार आया है तो ये दो बार जो महेश का नाम आया है इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं महेश के जगह हम कुछ और रखना चाहते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए शैलेश रखना चाहते हैं तो इसके लिए वापस से बनाएंगे क्वेरी यहाँ पे जाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे इसको ले लेंगे ऐड करा लेंगे ऐड कराने के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी ये दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया में आएंगे और क्राइटेरिया में हमें क्या देना है क्राइटेरिया में हमें देना है महेश क्योंकि इन्हीं का तो नाम हम करने वाले हैं अपडेट यहां से अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे शैलेश जो भी नाम देना था तो यहाँ पे शैलेश कर दिया ठीक है और यहां से रन पे क्लिक कर देंगे तो दो रो अपेंड करेगा ये सॉरी अपडेट करेगा तो ये अपडेट हो गया होगा अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर सेलेस और सेलेस आ चुका है तो कुछ इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में थैंक यू फॉर वॉचिंग